Good Morning. Sì, qui siamo nel, diciamo, nel palazzo della casa di mia nonna, sapete? E mister, master, maestro, o semplicemente me, 31, the last day of May 2022, and it's a Tuesday here in Naples, uh, middle of afternoon, at this moment are uh, le 2, and I think it will rain uh, next hours, but we'll see. Uh, yes, anyway, 3D, as to from this other window. S Think ma comunque ci possiamo lamentare perché il mese di maggio è stato veramente tutto uh, sole e cielo speriamo solo che questo segno non sia un cattivo presagio per giugno. per cui se Denise soffre sa dal mitico window il palazzo della casa di mio nonno e non hanno no roller shooter a Tulso come se fossi sempre a casa so moment. And finally from my mythical keyboard Yamaha GX 640 IPG 625. Eva, grazie di molto piccolo follow per the channel, ricordi? Saluto davvero a tutti, io più le Great Breakfast che già l'ho fatta essendo pomeriggio, ma spero che voi la stiate vedendo soprattutto che se il tempo dovesse essere brutto da queste parti, non che non ci consoliamo sempre, ma quando il tempo è più brutto e mi consola ancora di più, resto le due parole in italiano consolazione e colazione quando anche arriva. Al see you, nel video tu si fa due hit or tomorrow. Scusate sempre se qui la voce è un po' bassa, ma uh, purtroppo qua ci sono persone anziane, non posso urlare più di tanto. Ci avevo detto altre volte. Have a good day. Good morning. <clears throat> Sì, qui sono le eh, 10, eh, eh, come dico in questi casi, certo, non proprio una mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro, oh, semplicemente, oh, semplicemente, David, Lynch, it's me, 31, the last day of May reading, 2022, and it's uh, uh, Tuesday, it enables a cloudy morning in this moment, very still right now, 80, uh, 80 and 6 Fahrenheit around 27 Celsius, and this means that it's a today really, really, really, really soft, like this days and this period, and also over ecosistema Smora Summer Limited and Spring Limited. As regards the Vidutus Adonolf Alduit, but in the case is uh, always separate from this, so eyes open if you are interested. Anyway, as he and you all <laughs> just see from the window, you can see anything in these days and also I think forse in tutta l'estate, not the summer, because come ho detto noi mostriamo sempre la green roller shooter rispetto alla tenda per far passare l'aria but uh, self determinating temperature um, si manterrà certamente sullo stesso livello comunque eh, vedremo non siamo mai di su questo but really important thing with this atmosphere in a negative point for me but also an in an objective level uh, is that we aren't going to be enjoying those Beautiful Blue Sky, Simone Sunshine, in realtà già si vede adesso perché mattinata è inoltrata, We Don't Have Them uh, eh, Ready Because It's, uh, anche se non lo vedete vi assicuro che è completamente nuvoloso in questo momento, and I think it could also rain in the next hours, but we'll see comunque, non ci possiamo lamentare perché praticamente quasi tutto il mese di maggio abbiamo avuto Those Beautiful Blue Skies and Golden Sunshine, quindi per me va bene così, piuttosto speriamo che questo giorno così non sia un segno nefasto per quanto riguarda l'apertura di giugno, comunque vedremo. Mi auguro di noi, speriamo direttamente un tempo migliore domani a questo punto. Say the D's so from the mythical window with the <laughs> orange, red, blue water curtain behind me and it's uh, green roller shooter, <clears throat> green roller shooter near me in these days and quasi tutta l'estate. And finally from my mythical keyboard Mari GX 140 IPG 625 Eva, grazie the I, molto piccolo, follow for the channel, riporsi, un saluto davvero a tutti, and indolso, I eh, più you will a breakfast, io la farò tra poco, il mio stomaco brutto, non so se lo sentite, ma soprattutto, appunto, io adesso mi consolerò perché il tempo è così, no, anche voi che spero possiate consolare se il tempo è così, no, è brutto, non che non ci consoliamo sempre con la colazione, anzi, però personalmente quando il tempo è brutto io consolo ancora di più, e poi adesso le due parole, consolazione e colazione in italiano fanno anche rima, alzi giù, uh, individuo tu, se fa il do it, or to go